A Ana Maria Tavares é uma escultora que tem trabalhado o mobiliário urbano que normalmente passa desapercebido, é, destacando o potencial como design industrial dessas peças que nos acompanham pela cidade e transformando elas em escultura. Nesse caso, partindo do desenho dos corrimões que estão em todo lugar.